የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ ዛሬ በአሜሪካ የታወቁ የዓለም አቀፍ ጋዜጠኛ የሰብአዊ መብት ታጋይ ዴቪድ ስታይንማን በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ በ International Criminal Court ICC ክስ መስርተውባቸዋል በዘር ማጥፋት በመተባበር ክስ መስርተውባቸዋል እና ይሄንን ክስ ሲመሰርቱ የሰጡትን የፕሬስ ሪሊስ የጋዜጣዊ መግለጫ በእኔ ፌስቡክ ላይ ተከታትዬ አውጥቼዋለሁ ቅድም እና እዛ ላይ ብዙ መረጃዎች አሉ እና እባካችሁ ከዛ ውስጥ በተለይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያስተላለፉት መልእክት አለ እና ያንን መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኦፊሳቸው እንድታስተላልፉ ሊያቀርቡላቸው ሊያደርሱላቸው ለሚችሉ ሰዎች ለአምባሳደሮች እንድታስተላልፉላቸው ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንድታስተላልፉላቸው ስለጠየቁ እኔም ያንን ለመርዳት ነው እዚህ የወጣሁት። ቅድም ፕሬስ ሪሊሳቸው ላይ ተሳትፍ ያለው ጥያቄም እና መልስ ላይ ከሳቸውም ጋር አንዳንድ ጥያቄዎች አንስቻለሁኝ። መልስም አግኝተናል። እኚህ ሰው ዴቪድ ስታይንማን በጣም ለኢትዮጵያ የሚቆረቆሩ ከፕሮፌሰር አስራት ጋር በአማካሪነት አማሮች ላይ የሚፈጽመው የነበረውን ወያኔ ሲገባ ጀምሮ የፈጸመውን ግፍ ለማሳጣት የሞከሩ አብረው ከፕሮፌሰር አስራት ጋር የሰሩ ከዛም በኋላ ለ27 ዓመት ኢትዮጵያን ከወያኔ ለማንጻት ወያኔን ለመክሰስ ብዙ የሰሩ የለፉ document ያደረጉ ሰው ናቸው እና አሁንም በራሳቸው በግላቸው ተነሳስተው ነው ይህንን ክስ የመሰረቱት እና ይህንን ክስ ሲመት የጠየቁት ጥያቄ አለ ጠቅላይ ሚኒስተሩን። አንደኛ ኢትዮጵያ በ ICC signatory አይደለችም፣ አልፈረመችም። ሌሎች ሀገሮች ሲፈርሙ እዛ ውስጥ የለችም። ስለዚህ ሁለት በሁለት መንገዶች ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ለፍርድ እንዲቀርቡ ለ ICC ማቅረብ ይቻላል ብለዋል። አንደኛው effect doctrine የሚባል ብለው የዘረዘሩት አለ። እኔ የህግ ባለሙያም ስላልሆንኩኝ እዛ ውስጥ ገብቼ በማላቀው ነገር ውስጥ ጊዜያችሁን አላጠፋም። ግን ይህን የምትከታተሉ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያንን መልእክት እንዲያገኙ የህግ ባለሙያዎች ይህንን interview ከሳቸው የሰጡትን press release የእኔ ፌስቡክም ላይ አለ፣ ሌላም ቦታ ልታገኙ ትችላላችሁ። እሱም ኛው ይህንን ቴዎድሮስ አድሃኖም ላይ የ ICC jurisdiction ስለሌለው jurisdiction እንዲኖረው ለማድረግ በሁለት በኩል አንደኛው effect doctrine የሚል የሰጡት ምሳሌ አለ። ባንግላዴሽ እና የሮሂንጋን ስደተኞችን በሚመለከት የተፈጠረ ሁኔታ አለ። እሱ እንደ ምሳሌ። ሁለተኛው ደግሞ በቀላሉ መደረግ የሚችለው ad hoc consent ብለው ያሉት ለጊዜው አንድን ነገር ብቻ ለመስራት ተብሎ የሚወሰድ እርምጃ የ ad hoc consent በሚል በዛ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ICC ን consent ፈቃድ መስጠት ይችላሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማነው የዚህ የዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን መክሰስ እንዲችል የ ad hoc consent መስጠት ይችላሉ። ይሄን በሚመለከት contact አርጉኝ ብለዋል ዴቪድ ስታይንማን እና ፕሊስ ቁጥራቸውን ኢሜይላቸውንም እዚሁ post አደርገዋለሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ብታደርሱላቸው ብዬ ለመጠየቅ ነው። አጭር መልእክት ነው፣ ግን ይህን መልእክት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ office እንዲደርስ አርጉ እባካችሁ። ሌላ ደግሞ ጥያቄ የጠየቁት ይሄ ሰውዬ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃንሆም ከ2012 እስከ 16 የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊ ሆነው የ TPLF መንግስት ኢትዮጵያኖች ላይ ከፍተኛ atrocities uh, uh, ጭፍጨፋ ሲያካሂድ uh, የዘር ማጥፋት ሲያካሂድ እያዩ እንዳላዩ ዞር ብለዋል። በአንዳንድ በኩል ደግሞ ተባብረዋል፣ enable አድርገዋል በሚል ከሷቸዋል። ክሱ ይህንን ነው የሚያመለክተው እና እዛ ላይ ብዙ የተጠየቁ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ including ጎጃም ውስጥ እንዲመክኑ የተደረጉ የአንድ ልዩ ልዩ አካባቢ ሴቶች እነሱንም ጠቅሰዋል እና በዚህና በሌሎችም አኳያ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የፈጸሙትና ያስፈጸሙት ሲፈጸም አይተው ዝም ያሉት እንዳላየ የሆኑት ግፍ የምታውቁ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ያንን evidence ምስክሮች ካሉ የአይን ምስክሮች ካሉ ሌላም ሌላም አይነት ምስክር መረጃ ካለ ያንን መረጃ ለእኔም ብትልኩልኝ እኔ አስተላልፈዋለሁ። የኢሜል አድራሻዬን እዚህ ላይ Facebook post አደርገዋለሁ። በቴሌፎንም ቢሆን በጣም አስቸኳይና በጣም የሚያስፈልግ ስለሆነ ስልኬን እሰጣለሁ። 310 980 17 71 እና ይሄንን ሰውዬ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖምን አሁን ደግሞ በወያኔ የስራ በዓለም ዙሪያ የወያኔን ኢንተረስት ለማስጠበቅ በዓለም ዙሪያ እየተንከራተተ ነው ያለው የወያኔን ግፍ ለማስቀጠል እና ይህን ሰውዬ ከዛ ቦታ እንዲነሳ ማድረግ አለብን። በአይሲሲም መከሰስና በዓለም ደረጃ ያረገው ግፍ መጋለጥ አለበት እና እባካችሁ በዚህ ተባበሩ እና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የዴቪድ ስታይንማንን መልእክት አድርሱልኝ። አመሰግናለሁ። ዳኛቸው ተሾመ